Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de monstre quand même. Ouais, oui, c'est ce que je me dis. Tant mieux. Il y en a peut-être plus du tout. Oh la vache, savage Comment ça Derrière nous, derrière nous, derrière nous. Des munitions Fais le fais ça ah C'est bon, il est mort Il est mort Mais tu vois, sans le son, c'est encore pire pour toi Charles est actuellement en train de décéder. C'est un rire très nerveux que nous avons là. Elle ne touche même plus à la ah, souris. Ah, si, je suis là Ça dit on court Ok. Regarde à droite, euh, deux secondes. D'accord. Ça te dit on court Ok. Regarde-nous. T'as pas entendu le jumpscare On moi j'ai entendu. Osciller. Mais... Derrière nous Regarde derrière nous wa ah tu tu je suis C'est bon, il est mort Arrête Tiens, saloperie <laughs> On se soigne Calme-toi, Charles, arrête d'appuyer sur droit. Tout va bien. Regarde, regarde là-bas, c'est quoi <laughs> Y'a un truc là-bas Non, c'est bon. Ça va, chat Tes impressions sur 10 4 <laughs> Pas d'impression. Pas Ah Mais il est malade Viens par la porte. On voit rien Comment ça, il va tuer immédiatement Il faut sortir Il Faut sortir, Charles, arrête de viser Oui Oui, oui, oui. Collision détectée dans le hangar principal. Envoie une équipe d'urgence sur place. Calme, euh, euh, là, là, oui, là. Mais c'est à toi de viser, c'est pas à moi. là, là. Retourne-toi. Tire. Ah, mais il vole C'est super J'en j'en ai plus. Oh, tiens, ça va. Mais il est pas mort. Ça va, on court. Non, tu le. C'est bon, il est mort. C'est bon, calme-toi. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé Et le vaisseau Pourquoi c'est encore moi qui joue là Mais tu même pas commencé. je sais même pas comment on joue. J'ai pas envie, j'ai pas envie, je joue plus. Je sais pas. Cette caisse devant moi. Non, non, non J'ai entendu du bruit. Mais c'est pas possible Tiens, vas-y Donc euh, Charles vient d'enlever euh, son casque. <laughs> et euh, le casque de force. Donc, euh, je crois que ça va être à nouveau à moi en 3 secondes. Non, mais si tu veux, je peux tirer. Bon, bah. le son là, pas. Oh là là Il y a eu un bruit. Anomalie dangereuse détectée. Anomalie dangereuse détectée, Activation quarantaine. Donc, je pense qu'on veut plus sortir. Ah, la là, là ah, ah Je crois qu'il y en a un autre à on se fait vandaler Là Tiens Ah Je l'ai frappé, c'est bon Non Non, arrête Recharge Recharge Tu l'as Lui, il bouffe son pied. Attends, il y en a un autre à gauche. Je crois, à gauche. Il À gauche. Ah, il s'en fout. Ah, le petit fumier Attends, on se recharge. Vas-y. Attention, il y a un monstre ici, <laughs> regarde Je crois qu'on l'a pas vu. Ah derrière nous, derrière nous, il y en a un autre Je crois Là Tire tire Il y en a encore un autre Je sais pas, derrière nous je crois. <laughs> calme-toi, calme-toi, calme-toi Bon, on sait qu'il y a un monstre ici. à ton avis, il avait un but. Ah À gauche Casse-toi le bébé là Oh la vache Il y en a un autre Je l'ai vu à la porte. <laughs> Ah je te le ferai. <laughs> je suis là Non, t'as loupé la stab Je crois qu'il veut euh, nous, faire du mal. Bah, fais le tirage relatif. Attends, faut que le referme. Vas-y. C'est bon. Derrière, derrière. ah, oui, dans ce truc-là, il y a des gros cheveux. Arrête Stas. Oh, j'ai cru qu'il allait m'esquiver encore. Attends, je suis sûr, qu'il y a un truc chelou qui va se passer là. Oh, il y, a un cadavre qui explose à droite, à droite, à droite, à droite, à droite Quoi Oui Mais pas du tout Ah Tire le paradis Tire le paradis Je sais, mais je peux pas changer quand tu tires J'ai réussi Arrête de regarder ça Notre munition, c'est appelle le début. Change d'arme, change d'arme, vite J'essaye Tire <laughs> C'est bon, calme-toi, ils sont morts <laughs> Oh mon dieu, cette team de bras cassés. <laughs> bon bah le lance femme c'est de la merde en fait. Attends, il y a une, une question. Ouais. Sortie zone sans gravité. Arrête Bon là il va falloir être rapide parce qu'on va, peut-être des ennemis cette fois. On a déjà goûté, mais on s'en fout. Ouais. ouais. Mais non. <laughs> il a perdu sa tête, mais il est encore en vie. Ciao, ciao, ciao. Saloperie, retourne pas. Ben non. Putain de merde. Non, mais laisse Non, arrête de donner des coups de vie Allez, allez, non, arrête ah Mais arrête, les chaud C'est bon C'est bon C'est bon En fait non, y des petits Attends, je me dégage Oh la vache On a presque plus de vie. On a plus de soins. Ouais. Parfait. Oh là là, c'est les bonnes ambiances. Oh là là, là, là. Ok, il s'en va. Attention d'autres. Attention d'autres, il est encore une stage. C'est bon, c'est bon, je les ai gérés. Non, il est encore en vie, lui, il est encore en vie. C'est bon. Je pense qu'il est mort. Attention, il y en a encore un. Il y en a un autre derrière nous. Derrière nous, derrière nous. Attends, attends, faut s'arrêter. Euh. Bon, il en reste un dernier. Il en reste un dernier. Ouais, bah je. je. je. C'est bon Oui. Oh putain, Facile ce jeu en fait. en fait, je vous ai toujours dit, hein, les, jeux d'horreur, euh, moi et Charles. Euh, <laughs> on s'en fout, hein, on n'est pas, impressionnables. pas impressionnable. Oh, il y a du bruit. Mais on s'en fout, en est vraiment impressionnant. Ah mais si, on est déjà passé ici. On ah d'accord, c'est là-bas. Ah, c'est là. Euh, je crois qu'en fait, on est, on est pas passé par bon chemin. Ah, ah mais quelle merde <laughs> On Il m'a pas du tout stressé. On va s'amuser un peu. Chelou, hein. Tu fais pas confiance Bon bah y'a plus de jambes du tout. C'est pas juste une jambe, c'est les deux. J'aime bien, on fait ah la <laughs> merde T'allais dire que t'aimais bien enlever des membres euh, aux gens, c'est ça Oui. Ah, y'a des petites merdes Pas en mode tourelle Non Ça pas T'es pas encore là Mais meurs Il faut mourir au moment, monsieur C'est bon, il est mort. Ouais, mais petit petits trucs, non. Bon, là, on va monter maintenant. Désolé pour ce petit détour, mais il faut doute. Mais il s'en va Ah le bâtard <laughs> Allez. Bon, je pense que le truc qui est rentré là, il va Mais tu as crevé ma race Il est mort. Hop là. Attention, il y a un autre truc à droite. Ah, ils sont beaucoup Ah, ça a trop pas marché, c'est de la merde D'accord. Je savais pas, moi j'ai pas le chef. Il y, a, a toujours l'autre. Casse-toi le bébé de merde là Il s'en marche pas, c'est juste qu'il bug. On a plus de balles. Charles, il suivre la flèche. Ah la vache, c'est quoi Non, c'est rien, c'est juste... <laughs> C'est moi qui l'ai. Par contre, t'as des trucs là, je crois, non Attends, là je le sens mal. Hein. Bah, y a une... Alors il y a des pieds. Ah, il y a un truc à prendre, je pense. Bonjour Bonjour, ne nous tuez pas s'il vous plaît. Euh, vise un endroit, il va faire ouh il y, a, y, a, des bruits de monstres. Ah mais il y a des bruits de monstres. Partout. Ah Il est où Là C'est que ça Il est pas mort. Ok. Ils arrivent même pas à avoir peur. Voilà. Et euh, on va prendre les munitions. Euh, derrière ça Centrifugeuse activée. Oh, c'est laborieux. Hein. Ah, c'est, on a plus d'air. Bah Je me casse. Déjà vous. Déjà vous. D'accord, on a juste descendu dans les Ah, ah Centrifugeuse activée. Cette mort ne compte pas espace vide. Genre voilà, genre là, en fait, vise ce truc. Non, attends, je me suis trompé de touche. Voilà. Ah, ça marche pas. Comment ça, ça marche pas <laughs> Je pensais qu'on pouvait le staser On peut tout staser depuis le début du jeu <laughs> Bon, ça compte pas, on savait pas non plus. Super Alors, <laughs> Oh, il est en haut Oh, il y a un de qui bah, Il faut, peut-être qu'on court juste, non Bah attends, on va le laisser passer une fois. Let's go Let's go Là, au milieu. Mais non, c'est par la gauche. Allez, attends, on va se replacer une fois. Allez sur le moteur. Allez il nous reste Allez. encore. Attends, eh, eh, mais pourquoi il court plus euh, Tu sais qu'il va repasser le truc. Isaac Mais pourquoi Je sais il a décidé d'arrêter de courir. Peut-être pas. Par manque d'oxygène, non Je sais pas. Tiens, Centrifugeuse peu... activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Peut-être qu'on peut le staser, c'est juste qu'on n'est pas doué. Ah, il dit qu'il faut aller à droite. Ah, d'accord, c'est juste là. Ok. <laughs> go Let's go Let's do it, boys c'est là, c'est où Ok. Ah d'accord, on peut voilà, attends, dans le petit... Ouais. C'était obligé, c'était obligé Casse-toi, je m'y attendais Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je sais pas combien de temps il nous reste encore. Let's go C'est parti Let's do it, boys C'est bon, c'est là. Ok. Allez, allez. Attends, je... Non, c'est bon. Y'a un monstre, y'a un monstre. On recule, on recule, on recule. On recule, on recule. On recule <laughs> Allez, on est reparti. Il est mort, il est mort. Il est mort. Oh, ça revient. Oh la vache <laughs> Tout va bien. On repart. arrête d'agoniser, Isaac, c'est bon. Arrête de faire ton intéressant, Isaac. Il fait son intéressant, il m'énerve. Ah ouais Ouais, il est en train de mourir. Bon, on prend l'argent. Et on se casse. Putain, il est vraiment au bout de sa vie. Hein. Attends, bah, on va dépressuriser. Ça dépressurise que dalle, mais dépressurise Attends, à gauche. Ah, c'est bon. Attends, il y a un point de sauvegarde, je crois. Il faut sauvegarder. C'était notre premier stream horreur, hein, mais bon, on refera. Ouais, c'était facile. C'était facile. <laughs> on n'a pas crié. Oui, non. Zéro. C'est pas notre genre. Jamais.